¿Qué es lo que pasa? Eh, la compañía ha llegado. Ok, dale entrada. Eh, ¿Qué le podemos ayudar, por favor? Ok endemoniado, sí, yo vivo endemoniado, hijo de puta, sé que ahora mismo estás quedado, ah, y si tú me quieres montar la de malo, yo te tiro los dados y contigo estoy jugando, ok, ok, dime qué va a ser la parita de parita, tú te vas a crecer, yo te voy a bajar de la nube, ¿cómo a hacer? Hijo de puta, tú sabes lo que va a suceder, yo en la Franco, 66, 1999, eso me lo ven, ah, estos cabrones quieren salir del evento, pero yo maté a alguien, pero no caen a ver, ah, estos móviles puta se quieren tirar, otro como yo, dime que tú vas a Tú sabes que nosotros no vamos a actuar porque yo voy de una a lo que van. bam bam bam. pica piedra, me llamo pa' que te pique. Vuelvo y puta, tú me tiras con los piques. Y yo ando en la moto, la pico te la pique. Concha de tu madre, tú sabes la que te demonio, Endemoniado, endemoniado hasta los pies. Los huesos no me duelen porque ya me la jugué. Ah, tanto perico que una yo manatecé. Dime que tú vas a hacer si me vas a ver que el Andamos subiendo Saiyajin, bobo y hueputa te bajamos ahora aquí del ring, tú no eres Rocky, por eso te hinchamos a ti, para que tú veas cómo es que se mentí, ah, estos manes quieren hacer, ah, porque a su jeva yo la tengo en 4K, estos cabrones hablan solamente vaina, y yo ando con una nota que separa mi vaina, mi enjena le gusta a tu jeva, como el cuáquer a ti te gustaba la vena, otro como yo que te este flow, dime qué tú vas a hacer, si me llaman aquí tu nuevo patrón endemoniado, endemoniado de los huesos, tanto digo que yo me meto en la creación. Yo 66, ¿sabes? No me crezco. Y se parto con los Illuminati con el refresco. Amén. Yo triunfo en la compañía. Yo me que tú vas a hacer si me compaginan. La baby tú ya quieres una pijamada, pero dime que tú vas a hacer si estás salta picada. Ah. Este, este es la flambo, la compañía. Este, nosotros hacemos track enseguida, papi. Bate las nubes, ok. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. adiós.